Etariarra naiz eta giza eskubideen aldenago, nago, baina hemen ez dira eskubide guztiak errespetatzen. Horregatik, nik salatzen dut. Horregatik, urtarriaren amalauan, denok bilbora.